Sa mau maupisarin ko Sa mau maubakucintarin ko kati sa sukancing ko Sa siyat tanggung resiko. ko untukku saja Saat akan berdua You're my everything Rambut hitam gagah bola mata indah Rambut paling bisa buat saja tuh cinta hey. Buat saya paling sama Kau yang paling setau Paling bisa bikin segalau. Sumpah kalau rindu hati ini kacau Kalau rindu saya coba kasih tahu Jangan pakai maraju Telepon kau begitu Saya siap gas di situ Tara pakai lama Jangan lupa bilang mama Saya bawa kotir lama eh. Sekarang mau pisah Ringo cinta pasti Saya pakai main-main Iyo siap Saya siap tanggung resiko yeah. uh, Saat tidak mau pisah dengko Rambut jantung hati aduh Gelisah bikin pusing Rambu kancing Hati ini macam rambu angkat banting uh, Lalu oke okay, sip Sama-sama mau Kita baku tahu Lanjut kode yes yo Beli saja kau, Semoga bapak mantu tirbu bisa kancing baba, bye Doa kuat kuat Semoga besok lusa Kita akan bersanding Di altar gereja Tidak akan bisa dan kau sayang Cuman kau saja Yang sama cinta Sekarang bisa rego Sapu cinta pasti toko Satrakan pakai main-main Sesiap tanggung Tinapas dito ko Sa trakan pa kay May Mayo Sa siyatang rey